Be da ni'n trio wneud yma yn, yn ynghonwy ydy sicrhau bod pobl ifanc yn metru trosglwyddo fod yn plant i fod yn oedolion sydd yn metru cyfrannu tuag at y gymuned ond hefyd yn metru gwerthfarogi beth sydd yn y gymuned. Mae digon hawdd i ni fel gweithwyr neu swyddogion meddwl, wel dwi'n gwybod be mae pobl ifanc angen y dyddiau yma, ond mae'n bwysig bod ni'n mynd allan yn siarad i pobl ifanc a sicrhau bod un o'r rhaglenau da ni'n datblygu, bod nhw wedi bod yn rhan o'r datblygiad yna. Rydyn ni'n aml yn gweithio gyda gamrywiaeth o sefydliadau lleol a chenedlaethol i redeg prosiectau fel ein prosiect gyda Amddiriadolaeth Natur Gogledd Cymru. Mae'r parteniaethau yma'n hanfodol i'r gwasanaeth ieuenctid gan ei bod yn golygu bod modd dysgu set wahanol o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth i'r bobl ifanc. Be sgynna ni ymlaen heddiw ydy gweithdau Lego Robotics, Planetarium a nifer o weithgareddau gwyddoniaeth maen nhw'n gallu cymryd rhan ynddyn nhw. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn dod yma i, i dreialu gweithgareddau gwahanol fel Lego, fel robotics, programming ac yn y blaen, fel bod nhw'n gallu gweld y gyrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw unwaith maen nhw wedi gadael ysgol. Mae yna deimlad gwahanol iawn yma pe mae pobl ifanc dod i fewn yn gwybod bod nhw'n mynd i fwynhau yn hytrach na dyma i wneud gwaith Mae'n bwysig bod ni'n cydweithio hefo awdurdod pobl ifanc oherwydd da ni'n cael mynediad i bobl ifanc fysa ddim yn draddodiadol yn dod i'r coleg. Da ni wedi cyfarfod ysta blwyddyn bellach a da ni'n teimlo trwy gydweithio da ni'n rhoi gwell cyfleoedd i'r pobl ifanc ac hefyd yn gallu rhoi mwy o gyfleoedd iddyn nhw na fysa ni'n unigol nid yn eis efo'r ateb bob tro. Os da ni'n methu helpu, dwi'n meddwl na, na cryfder gweithwyr ieuenctid ydy, maen nhw'n gwybod i bwy maen nhw angen mynd at nhw i, i helpu. A felly dyna craidd gweithio mewn partneriaeth. Rwy'n ni'n cynnig llawer mwy na dim ond chwarae pŵl neu gymau cyfrifadurol mewn canolfan ieuenctid. Mae cymaint rydyn ni'n ei wneud fel gwasanaeth. Rydyn ni'n gweithio mewn ysgolion a rydyn ni'n gweithio mewn canolfannau hamdden. Rydyn ni wedi gallu cynnig sgiliau newydd, cyfleoedd chredu, a chyfleoedd hyfforddi i bobl ifanc. Rydyn ni wedi bod yn nhw i lefydd na fydden nhw byth yn cael cyfle i fynd iddyn nhw eto, ac wedi rhoi hyder iddyn nhw mewn amgylchedd hwyliog a diogel. Mae llwyth o waith ieuenctid i'w wneud y dyddiau yma, ac yn sicr yn ein hardal ni, mae'n hollol hanfodol.